Un mēs bijām nokļuvuši kaut kur 11. Nu, vakarā, pirms naktas, pirms Briseles benzīna tankā. Mums bija jānokļūst līdz nākamajai dienai, līdz Amsterdamai. Nu, un īstenībā diezgan bezcerīgi, jo tā tur viss tas pasākums likās. Un tad vienā brīdī pie benzīna tanka piebrauca pilns busiņš ar kaut kādiem futbola faniem, nenormāli pārdzērušiem, un uh, sāka mētāt petardes Mēs te tā sēdējām uz maliņas, nopirkām dzērienus un domājām, nu viss, nu nekur mēs neaizbrauksim. Pēkšņi skatāmies, kaut kādi čaļi uzrādās benzīna tankā. Un tie čaļi, tur, tur viens tāds vecs onkulis, viens kaut kāds pilnīgi jocīgs čalis, un trešais visu laiku kaut ko runā. Un viņi lēnām garā kaut ko sāk ar mums nu, iepazīties, un ko mēs darām, ko mēs darām. Un mēs viņam tādiem čaļiem vārdā Crazy Mickey! Viņš visu laiku runā, runā, viņš visu laiku šausmīgā šokā, kā mēs tādu imetām braukājam pa Eiropu ar stopiem, kā viņš nevar saprast un kā mēs tagad tiksim līdz tajā Amsterdamai. Nu, labi, varbūt nu, tiksim rīt vakarā vai kā, nu, kaut kā jau mēs tur tiksim. Tas čalis tur ņēmās, ņēmās, beigās viņš, mēs viņam neko nelūdām, protams, uh, nu, mums tā kā arī neienāca prātā, ka viņš tagad, tagad mūs kaut kur vedīs. Viņš paņēma no sava darba karti, benzīna karti, darba busiņu un apsolījās mūs aizvest 450 km uz Amsterdamu. Pūkstens 5 naktī mēs bijām Amsterdamā, sēdējām lidostā Amsterdamas un dzērām ar Crazy Mickey kafiju. Viņam 8 rītā bija jābūt atpakaļ darbā, bet nu, es ceru, ka viņš ļoti veiksmīgi tur tika. Bet tas bija tāds, man liekas, pats, nu, pat pats lielākais helpings, <laughs> kāds man jebkad ir, kāds man ir izdarījis. Jebkad.